se zbavujete stresu a napětí. Mhm, stop, dobrý. Blíž. Tady jdeme teda blíž. No, cítíte, jak začíná A bára přichází, pozastaví se, je zapalen. To je tady tenhle ten jeden. Čili v prvním záběru už ona přichází? Uh, ano. Tvář, reakci až na tu cigaretu. Jo, já si myslím, že tohle je v pohodě. A je to lepší než to rádio. Určitě, určitě. Jo, jo, takhle to uděláme. Jsme dospěli ke tvaru že uděláme takový festival, během kterého se vlastně natočí filmy. Bude to pro amatéry, podle vlastního scénáře. představitele hlavní rolí, že by to měli být profici, plus že by tady měl být nějaký garant, který dohlídne eh, na kameru a na režii. A takže jsme dospěli do tvaru, který probíhá teď. No, ten, takhle, tak toto je ten začátek, to je ten telefonát. A to si píš, a teď nevím, prostě něco v tom smyslu, to jako se bude divit chlapec, nebo to, ten bude koukat, jo, zase pauzička. Mhm. A ona na tu repliku, ona chce něco říct, ale rozmyslí si to. Jo, prostě, že úplně jako začne pět. Nic, dobrý, a odchází, jo. Prosím tě, Lenko, já... Nešaj na mě. No, tak dobře, já jsem se sebou. <laughs> se podívej. Jako ty by se směl jít léčit, ty. Jdeš sem? Zastavíš se? Jo. A uvidíme se u soudu, ty šamane. Víš, jako tak vysměšně. 66 poprvé. Je to jiný v tom, že je na všechno víc času, než když se točí normálně. Ono to v podstatě se podobá jako práci se studenty FAMu, se kterými spolupracuju nebo jsem spolupracovala. Je to vlastně plný takový jako eh, jejich chutí a vášně filmu, ale zase samozřejmě eh, je tam znatelná taková ta eh, nedostatečná znalost některých technických parametrů, i když Dan je na tom překvapivě dobře. Stop. Dobrý, ne? Dobrý. Jo. Akce. Slušný výstup. To byla další? No. Hraju... Uh, le, může to být léčitel duše třeba, řekněme. A s tím osobně teda žádné zkušenosti nemám, jo. tak eh, se snažím tak si jako jenom vybavit, co tak ty lidi zhruba dělají. A ten scénář tě nějakým způsobem drží. Ten charakter se dá vytvořit, že jo, toho člověka, ale musí si to člověk jako s tím režisérem nebo s těma lidma, kteří na tom pracují, říznout na začátku jako a čerpá potom člověk ze zážitku z placu v reálném životě? Myslím, že může taky. Myslím, že je spousta věcí, které pak se člověku zase hodějí. Já si myslím, že pro toho jakoby amatérského filmaře může být hodně přínosný si šahnout na toho profesionálního herce. A to ještě ne teda na ledas jakýho, ale na toho jako vstřícného profesionálního herce, což tady ty herci jsou. Tu jednu scénu, když ji dáme pryč, to první, tak tím se změní cel, celý to nahlížení na no, ten jasně, děj a tím pádem i ta hudba už potom by nemusela fungovat tak, jak jsme chtěli. No, moje role, eh, třeba konkrétně tady u, u filmu s Petrou Špalkovou, a Honzou jako, jako Dolanským, tak ta role byla částečně i jako dramaturgická, protože jsme se začali bavit i o, o třeba střihové skladbě a o tom, jak vyprávět a teda už samozřejmě jako, co, co nabízíte natočený materiál tak, ale uh, protože hudba stejně tak jako střih je vlastně ještě jako dramaturgický zásah do vyprávění. Dobře. Pojďme ještě jednu jenom variantu. Jako... <clears throat> jo? Pavle, to bylo skvělé, ale... <laughs> Kdyby se díval, co děláme, ale to bylo perfektní. Uděláš to zase? <laughs> Uděláme to, co se děje jsem začal. A to má ten prostor. Pak třeba v tom bližším, jak se načte, tak bych šel. Je pravda, že na konci je důležitý detail toho Pavla, který promluvá k Bohu, takže bych detail šetřil. Jako... No, tím spíš. Vlastně- Jasně. Ne, vzlikat. No. Jo. Jako vlastně, jo, že vlastně. Jo. Teď, takže se to zase jako převrací. Jo. Tak se prosím přestaňte navážit do mého života, jo? že jsem si představila, že by se tohle dělo mimo dítěti, kdybych byla máma. Musí se řešit často taková určitá nerovnováha mezi těma partnerama a těma dětma. Prostě mě to dojalo. Fakt mě nese, nebo toho kluka prostě už nebudeš dostávat. Jak to s tím souvisí? A teď jako mám pocit, že jsme tam přidali těch, eh, těch rovin víc a prohloubilo se to. On se ten význam prostě posouvá z jedné postavy na druhou a ve výsledku zjistíte, že vlastně ta postava, o které jste si mysleli, že je převážně hlavní, tak, tak může být vedlejší. Jo? A to všechno vzniká, jako, nebo to vzniklo tady díky jako Pavlu Liškovi, který, eh, který byl ochotný experimentovat a, a hledali jsme ty významy dlouho. Teď pohled tady na nás, výborně, výborně. A teď vidíte další ten pohled, jo? vydržte na nás další. Ještě jenom čtěte si, otočte stránku, nekoukejte se, ještě se nekoukejte a teď další pohled na nás. Držte, držte, držte, držte, držte. Jo, a zase sklopte oči. Výborně. Děkujeme. To se to, se to, to, se to hraje ve filmu, tak děkujeme. Zdá se mi, že by se to spíš mohlo jakoby rozkošetit trochu ten dialog. Prostě. Nemáme poznat, kde jsme, je to vtip, prostě to nebo poenta je, že zjistíme prostě, co, co to je a že to není nějaké, jako, mm-hmm. že by to neměl on takhle jednoduše vybalit. On by spíš měl to jako tajit. Je, <laughs> jako on vypadá docela dobrý týpek ten syn, protože on to on zřejmě teda pěstuje hulení, to prodává, hulí to a za prachy stříhá jako psy, že vlastně jako sousedů nebo něco jako Že můžeš jako si z té tváře, víš? Není to technicky možné? No, tak já pojedu takhle. Ne, tak on se předkloní, takže ty pojedeš spíš já takhle. Pojedu, já pojedu takhle. Aha. Tak co tak to uděláme? To bych musel být úplně probourat zeď. Tak jak to uděláme? Hm, Probourám zeď. <laughs> Zvuk jede. Ale já? Jede. Klapka. Cena 4, záběr 2. To já mám velkou smůlu na scénáře, takže ve výsledku to dopadne tak, že netočím nic. Proč tady teda točíme? No tak to je z několika důvodů, tak protože mě ten scénář neodradil, protože to je dobrý nebo zajímavý projekt, že jo, něco se testuje. No a protože mám takovýho partiáka, jakýho mám. 85 korun mi do toho nerazil. Blbost. Jak nahecujeme, ne? Bude to vzpomínka na celý život pro pana a pro některé ostatní. Ano, ještě jednou poslední děkuji.